اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی پی نیوز ناظرین ایک بڑا واقعہ ہوا ہے انڈیا میں پٹھان کوٹ کے علاقے میں اٹیک ہوا ہے فوجی چھونی کے قریب دھماکے ہوئے ہیں دھماکے جو ہیں ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن وہ ایک بڑے منصوبے کی نشاندہی کر رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو مارنے کی منصوبہ بندی ہے خالستان کی تحریک جو اس وقت اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے اسے روکنے کے لیے انڈیا اور جو مودی سرکار ہے وہ بالکل انہوں نے اپنی ساری منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے جتنا بھی ہوم ورک انہوں نے کرنا تھا کرنے کے بعد اب وہ بالکل آپریشن کی تیاری میں ہیں اور اس کے لیے جواز ڈھونڈنے کی ضرورت تھی جو انہیں ان اٹیکس میں جواز میسر آ گیا ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انڈیا کے تمام اخبارات نے اس دھماکے کو کوڈ کیا ہے دی ہندو اخبار ہے ہندوستان ٹائمز ہے انڈیا ٹوڈے ہے اور دی ٹائمز آف انڈیا ہے اس میں ہندو دی ہندو اخبار دی ہندو اخبار اس میں لکھتا ہے کہ hand grenade attack near army cantonment in کوٹ اور ہندوستان ٹائمز لکھ رہا ہے کہ grenade attack near army camp in کوٹ اور دی انڈیا ٹوڈے اور انڈیا ٹوڈے لکھ رہا ہے کہ grenade blast near Pathankot army camp the Times of India لکھ رہا ہے grenade blast near army camp in Pathankot police on alert تو ناظرین یہ جو ساری صورتحال ہے یہ بہت خطرناک صورتحال ہے یہ نہیں دیکھا جانا چاہیے اس میں کہ معمولی سا واقعہ ہے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور وہ سارا سلسلہ اچھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور صورتحال صرف پنجاب کی خراب نہیں ہے بلکہ منی پور آسام ناگالینڈ اور اروناچل پردیش وہ علاقے ہیں جہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ انڈیا سے آزادی مانگ رہے ہیں کشمیر کی طرح جس طرح کشمیر کے حریت پسند آزادی مانگ رہے ہیں جس طرح خالستان کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں بالکل اسی طرح منی پور ناگالینڈ آسام اروناچل پردیش کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں جبکہ اروناچل پردیش کی تحریک آزادی بہت خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے جو تقریباً آزادی کے قریب ہے مطلب صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اچھا اور پنجاب کی صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب اس لیے ہے کہ انڈیا کے جو باقی یہ علاقے میں آپ کو ریاستوں کے نام لے رہا ہوں ان ریاستوں کو میڈیا کے حوالے سے یا دیگر معاملات میں کنٹرول کرنے کی انڈیا نے کوشش کی کامیاب کوشش کر لی لیکن جو خالستان کا معاملہ ہے کہ سکھ پوری دنیا میں موجود ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں اچھا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں ریفرینڈم کروایا کہ جو آزادی کے حق میں کہ وہ آزادی چاہتے ہیں اور وہ کامیاب ریفرینڈم بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ اس میں انہیں وہ ووٹ کیا اچھا ابھی جنیوا میں سکھوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے ایک نئے ریفرینڈم کا تو ناظرین یہ جو مطلب صورتحال پٹھان کوٹ کے اٹیک کی ہے جس طرح پہلے پٹھان کوٹ کا اٹیک ہوا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا پاکستان پر کیوں لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے قریب پڑتا ہے سکھوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی شامل کی جا سکتی ہے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم اس کے میپ کو دیکھیں یہ آپ کو جو میں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نقشہ لیکن اس کے میپ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو کوٹ کے ساتھ بٹالہ ہے امرتسر ہے گرداسپور ہے پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں اور پاکستان والی سائڈ پہ نارو وال ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ پاکستان اور جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے خلاف ایک مشترکہ جو ہے نا الزام وہ کر سکتے ہیں بہرحال کچھ یہ جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ انڈیا سکھوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے والا ہے تاکہ خالستان کی تحریک کو دبایا جا سکے انیس سو چوراسی کا جو واقعہ ہے سکھوں کے خلاف جس میں لسٹیں میسر آ گئیں سے انڈیا انڈین حکومت کو اور انہوں نے ایک گرینڈ آپریشن کیا گولڈن ٹیمپل کے نام سے جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ سکھوں کو بچوں کو عورتوں کو مار ڈالا گیا اور جو سکھ آزادی کی تحریک میں بنیادی کردار ادا کر رہے تھے انہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے اس کے بعد سکھ خاموشی سے جو ہے وہ لاوا اندر پکتا رہا کہ علیحدگی والا کہ وہ ایک آزاد علیحدہ ریاست چاہتے ہیں وہ چلتا رہا ابھی ایک سال سے جو کسان اندولن جو چل رہا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں دھرنا ہم کہیں گے تو اس میں ایک سال کے بعد مودی کو وہ تسلیم کرنا پڑا لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تسلیم جو ہے نا اوپر اوپر سے تسلیم کیا ہے صرف کہ وہ دھرنا ختم ہو جائے کسی طریقے سے تو حکومتیں ایسے کرتی ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ حکومتیں ایسے کرتی ہیں کہ کہ تسلیم کر لیا چلو بھی تمہارے مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں اور وہ وہاں سے اٹھیں اور چلے جائیں تو لیکن سکھوں نے جو یہ کام کیا انہوں نے کہا باقاعدہ اس پر عمل درآمد شروع نہیں ہو جائے تب تک ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے اچھا یہ جو سکھوں نے ٹف ٹائم ٹائم دیا ایک سال کا دھرنا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا نہیں تین دن کا دھرنا نہیں دس دن کا دھرنا نہیں ایک سال کا دھرنا ایک سال کے دھرنے کے بعد وہ جب تک حکومت سب کچھ تسلیم نہیں کر لیتی واضح نہیں ہو جاتی صورتحال کلیئر نہیں ہو جاتی وہاں سے اٹھ کے نہیں جاتی اب اس میں یہ جو جیسے کچھ روز قبل ایک واقعہ اور ہوا انڈیا نے بی ایس ایف جو بھارتی سیکورٹی فورسز ہے اسے باقاعدہ اجازت دی کہ وہ پچاس کلو میٹر تک اندر آ سکتے ہیں بارڈر کے پنجاب کے اندر جس پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کرایا کہ یہ پنجاب کی جو سالمیت ہے خود مختاری ہے اسے سلب کرنے کے مترادف ہے اچھا معاملہ یہی ہے کہ چونکہ فوج کشی کا ارادہ ہے سکھوں پر انڈیا کا اور وہ اس صورتحال کے تحت بھارت اپنی تیاری کافی عرصے سے کر رہا ہے سب سے پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ فوج میں موجود سکھوں کو نکال دیا سکھ فوجی جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے انہیں نکال دیا فوج میں سے کہ لڑائی کے دوران سکھوں کے خلاف لڑائی کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ سامنے نہ آئے اس کے علاوہ جو فورسز ہیں جیسے کہ پولیس ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں سے سکھوں کو بے دخل کر دیا گیا اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس میں جہاں جہاں سکھ بیٹھے ہوئے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا مطلب بالکل بے روزگار کیا جا رہا ہے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ سب چیزیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ سکھوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہ جو کوٹ کا واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہے گی اور ہم آپ کو بفور ٹائم بتا رہے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا نہیں ہے کرایا گیا ہے اور کرانے کا مقصد صرف سکھوں کے خلاف جو ہے ایک جواز فراہم کرنا ہے کہ یہ انڈین گورنمنٹ کے خلاف یا انڈیا کی حکومتی رٹ کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاف آپریشن کا قانونی آئینی جواز تلاش کرنے کے لیے انڈیا نے یہ کام کیا ہے اور یہ ہونے والا ہے بالکل دھرنے کے دوران جو جو لیڈران یا کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے جو لوگ سرکردہ سامنے آئے چن چن کر انہیں مارنے کی کوشش کی جائے گی اور اب یہ صورتحال بڑی خراب بہت خراب جو ہے نا صورتحال ہو جائے گی اور پاکستان اس صورتحال سے کسی طور بھی الگ نہیں رہ سکتا ہے پاکستان کسی صورت میں بھی کیونکہ پاکستان سٹیک ہولڈر ہے اب وہ سکھوں کے تمام مذہبی مقامات پاکستان میں ان کا یہاں پر آنا جانا ہے اگر وہاں پہ آپریشن لانچ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو مہاجر ہیں پنجاب سے جو لوگ یقیناً پاکستان کی طرف ہجرت کریں گے اور مطلب کلیئرلی بات یہ ہے کہ